Hola perres, per a tots aquells que no em coneixeu, jo sóc Fran Surimi, per així baix vos deixaré les meves xarxes socials perquè podeu seguir una mica més a prop i esquadrinyar mm, tot el que vos dona la gana i més. En veritat volia esperar-me a gravar fins a que la, el catxarro este, la lampareta de lava que he rescatat de quan tenia 12 mm, anys <laughs> funcionara, però mm, tampoc tinc tot el dia, així que Carles porto un temps ja pensant, encara que a vegades mm, costa de creure, <laughs> que fa, bueno, a banda que fa 3.000 milions d'anys que no puja cap vídeo a YouTube, que no em coneixeu gairebé, mm, és a dir, porto ja 9 vídeos al meu canal i en cap m'he presentat. Així que he pensat que seria bona idea, no sé per què, ensenyar-vos una mica més de qui sóc jo amb el tag que és que toda youtuber bàsica debe tener en su canal, que és el 50 coses sobre mi, però com no tinc 50 coses interessants que contar-vos i tampoc pense que vos interessa molt el que vos puga dir sobre mi, ho he reduït a 20 cosetes, així que aquí vos porto les 20 merdes sobre mi. Vaig néixer un 29 de febrer de 1992 i sí, jo ja estava donant per cul fins mm, el dia que vaig decidir néixer, mira quin any dies a, a, a l'any, no? Doncs no, jo tenia que decidir el 29 de febrer, no podia ser el 27, el 28, el 1 de març, el 2... No, tenia que ser el 29. A banda de tot això, sóc de la Marina Alta, concretament de Denia. Ara mateix, per qüestió de treball i coses, eh, estic vivint a València. Entre altres jocs, també vaig estar vivint en Eivissa durant una llarga temporada i per mi va ser una experiència més... Bueno, una de les més brutals de la meva vida perquè eixa illa té algo que, que de veritat que enamora, que atrau i que no sé, és, és, és brutal. Soc molt, molt i a vegades massa perfeccionista en tot allò que m'agrada. També, mm, en quan hi ha algo que no m'agrada, pues, doncs tampoc li fique tant d'entusiasme, però bueno, sempre intento fer les coses el millor mm, que lo mejor posible o como se te en el momento <laughs> pero bueno, que pero al que yo voy, que para que a mí me agrada, soy más apejillero. una cosa que no soporto de tres personas y que no arribe a entender es la hipocresía, o sea, no entenc lo hipócrita que pueda arribar a ser la Al igual que tampoco soporte y tampoco tampoc es la intolerancia humana, o en encara no arriba a entender, como encara a día d'avui y ha gent que no tolera a ciertas personas, o sea no ho entenc. No sóc capaç de poder enganxar-me a cap sèrie, o sigui, mira que ho he intentat vegades, però encara no he sigut capaç mai de poder tindre una continuïtat amb una sèrie. No, és algo que, que em supera i que no sé si algun dia de la meva vida aconseguiré acabar alguna sèrie, deixes que començar, o sigui, no. I mira que hi ha gent que em diu, Fran, deus de veure esta sèrie, esta, esta... No, no puc, no puc. A banda de fer l'idiota i el subnormal per YouTube, també codirigisc una revista online que es diu Haltermag, ja vos faig spam perquè entreu i l'esquadrineu, i a banda d'això també estic currant en una botiga, d'ahir a que porte 3.000 milions d'anys, com he dit abans, sense pujar cap vídeo a YouTube. Vaig estudiar arts gràfiques i fotografia, després en fotografia em vaig especialitzar en fotografia de moda. De vegades arriba a ser molt, molt, molt pudent. Eh, la paciència és algo que a vegades no m'acompanyen. N'en tinc molta, eh, però hi ha vegades que no. Que per cert, volia fer-vos una pregunta. Pudent, la paraula de pudentor, xe, mm, xico, que pudenter és, quina pudentor tens damunt. En eh, el vostre poble la dic igual, eh, pudent, bueno, pudent et referís a una persona de menjar i curt, bàsicament. Digueu-me, escriu els <laughs> comentaris, vosaltres també digueu pudent, perquè quan vivia en Catalunya jo sempre dia, és que sou molt pudent, i la gent em dia, pues no fas olor. I era com, no, és que tinc el geni curt, no és de... Com ben que heu pogut comprovar, els convencionalismes no van molt amb mi. Em flipa la música country, sobretot la que va dels anys 20 fins als 50, i també em mola molt el rockabilly i el swing. I algun dia m'agradaria aprendre a ballar el lindy hop, i el rockabilly, bueno, el rockabilly vaig començar una vegada i a fer uns pinitos, però mm, no, <laughs> no tinc molta coordinació. Una de les meves peris favorites és Crybaby. Soc molt fan i preferís la vida analògica que aquesta que portem avui en dia. Encara que parega mentira que aquí estic mm, parlant-li, xerrant-li a una càmera, connectada a un ordinador, o sigui, mm, però bé, en fi, sí, preferís la vida analògica. Una de les aplicacions que més odie mm, és el WhatsApp. No puc, no puc, perquè sóc incapaç de mantenir una conversa així fluideta per WhatsApp i mm, a vegades me parla la gent i pot passar un mes a que jo li conteste, però de veritat, no ho faig, no és res personal, sinó és algo que no, que no sóc capaç, no sóc capaç, ho sent molt, però no, no sóc capaç. No? No sóc capaç? De major m'encantaria viure en l'horta rodejat de burros, de mm, gossos, gats, gallines i el que es presente. Tinc especial empatia amb els animals. Mm, a vegades més que amb les... bueno, de vegades no. Quasi sempre, o sempre, més que amb les persones. Soc un flipat de les energies i de l'univers. M'encanta. I per últim ja acabe dient-vos que m'encida i m'enamora les persones amb sensibilitats i personalitat pròpia. Persones que siguen diferents a la resta de, de, Doncs bé, parles i fins així ja les 5 coses sobre mi. No sé si vos ha pogut resultar interessant o no, no ho sé. Però bé, ja recordar-vos per últim lo que vos diguem sempre tots, eh, que som uns putos pesats, que vos podeu subscriure al canal que m'encantaria que li donareu una maneta amunt i que em deixeu els comentaris que vos dona la gana, que em comenteu, que fem feedback i no sé, que parlem, que xerrem, que jo sempre estic ahí llegint-vos. I si vos mola la samarreta aquesta que du, que sapigueu que la podeu trobar en l'Instagram de Haliposi. Ahí teniu tots els models, tots els colors per poder elegir i a banda de portar un disseny super guai, també estareu portant un missatge molt, molt important i necessari. Buah, em flipa massa, eh? La teua tendresa insumisa